Mana kucing real? biarin biarin sih kan ya udah ya udah makanya nanti malah digigit ayo deh lagi Rio kucing kucing unyil udah udah emis emis aku belum berani di sini ganggu kucing dulu kan agak aduh aduh takut Indonesia. Ah, ya. kita. Hmm. itu apa? Di buah. Nah, kayak aja dulu. ini loh ya. mantap Dan si Tem, adiknya main Tem. Nah, dimin aja sih. Biarin ini tadi bica nah bagian no no oh, berani tau